Un cociñeiro amasa unha bola que deixa caer sobre unha cadeira, coloca un prato sobre a masa, a pisa co pé, Recolle a masa e a coloca na tisola, volteana no aire, deixa a tisola ao lume, colle un rolo. Un camareiro chega a un cliente. Tras escoitalo, grita o pedido. O cociñeiro escoita, corta unhas tiras de masa. As dobra. Fai malabares. Voltea no aire as masas que están en dúas tisolas. O camareiro chegase a unha mesa. O cociñeiro coa masa dunha tisola dalle toques co pé, volteando a masa e recolléndoa de lombo. Barre. O camareiro tende unha mesa cunha parella, texto na pantalla, pan tostado, xamón e ovo, e un vaso de leite. O camareiro grita, texto na pantalla, pan tostado, ovos e un vaso de milk. O cociñeiro deixa de barrer, colle uns ovos e lanzaos ao chan, rebota, recolle os na tisola, Ábreos e verte o contido. Deixa sola o lume, toma un prato e faino xirar sobre o seu dedo índice. Colle un cullerón, serva comida. Dun gran bidón, verte leite nun vaso. Pasa os ovos da tixola ao prato. Lanza o prato e o vaso polo aire. O recolle o camareiro ao entrar na cociña e márchase.